Ciao! Allora, oggi video dove mettiamo a riposo una valida amica. Allora, è questa spugna della Real Technique che non avevo mai provato ed ho amato. Intanto è ora perché si sta autodistruggendo proprio però devo dire che mi è durata tranquillamente 5 mesi 5 usata tutti i giorni e lavata bene tutti i giorni mi sono segnata il prezzo che è di 7,45 euro online quindi davvero per il prezzo che ha un'ottima spugna io ero abituata con la Beauty Blender ma questa davvero impareggiabile assolutamente allora intanto la forma eh, adesso è bagnata se no si dimezza quasi quindi guardate adesso la bagnata questa è la grandezza perfetta applico uso la parte piatta per applicare il fondotinta o la BB cream mentre la parte angolata perfetta per il correttore la trovo comodissima l'ho usato soprattutto nel periodo estivo oppure primavera oppure autunno comunque quando voglio un trucco un po' meno eh, una coprenza più leggera perché con la spugnetta inumidita si ha una coprenza più leggera mentre con il pennello si ha una coprenza più, eh, più alta quindi in inverno la preferisco mentre mh, periodo estivo eh, BB cream o fondotinta leggeri è perfetta mi sono trovata anche quando ero fuori casa a portarla per tamponarci la cipria compatte davvero sul zona T wow che dire io questa spugna ve la straconsiglio ehm, soprattutto perché io questa forma questa forma qui ok perché quella parte proprio tagliata piatta io non ne ho viste la, la beauty blender classica è, sembra ma invece è un po' arrotondata sotto fatto e non è, non è proprio così precisa questa è precisissima e davvero cioè, è precisa anche ai lati se no col correttore cioè davvero è fantastica oltretutto io una beauty blender originale 5 mesi non l'ho mai fatta durare mentre questa sì ovviamente trattata bene, lavata bene con delicatezza, questo sicuro, ma comunque sia tutti i giorni, è lavata tutti i giorni, infatti vedete che se non si fosse autodistrutta è ancora pulita, cioè ha fatto più che il suo lavoro considerando anche il prezzo, cioè euro abbiamo detto, in 5 mesi l'abbiamo ammortizzata e come. Ho visto delle simili in negozio a 2 euro, però eh, provandola un attimo a schiacciare non mi sembrava così morbida, questa è morbida ma compatta e quindi io ve la stra stra consiglio fatemi sapere se avete provato la Beauty, Blend, la Beauty Blender, sì, ok, se avete provato questa spugna della Real Technique e come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate quando carico un altro video beauty e alla prossima, ciao!